hey guys welcome to my new blog तो गाइस अभी हो रहे हैं एक बज चुका है अब और मैं वीडियो बनाना चालू और सीखे पापा ने कैसे अब आए थे तो वीडियो बनाना आप चालू किया है और आपको जब मैं लाइव आया था तो दिखाया था उससे अलग डिफरेंट लग रहा है इसी से मैं करता हूँ ब्लॉगिंग भी और इसी से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो आपको आगे का व्यू भी दिखाता हूँ तो अब मैं छत पर आ चुका हूँ और यह बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है ना और यहाँ पर कुर्सी डाल रखी है और यहाँ पर सूरज ये रहा बहुत तकड़ी गर्मी हो रखी है भाई एक तो अभी कुर्सी गर्म हो चुकी थी तो इसे अंदर डाल रहा हूँ तो गैस यार बहुत गर्म हो चुकी है ये कुर्सी यूजली गर्मी पड़ रही है ना इसलिए हो जाती है यहाँ पर देता हूँ अब आपको तो गाइस अभी होमवर्क कंप्लीट हो चुका है हे गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोवर हो गए हैं मैंने है और ये यहाँ पर थोड़ी सी बैटरी है जिससे रखी रखिए पर फिर भी मैं थोड़ा ठीक दिख रहा हूँ मैं पूरा दिखाई दे रहा हूँ और यहाँ पर पड़ा लैपटॉप आपको नहीं दिख रहा होगा एलईडी e दिख रही होगी तो आप देख लो मुझे अब ठीक है ऐसा लग रहा हूँ जैसे जादू है और अब कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप दूसरे मोबाइल से कर रहे हो मुझे ये भी दिखाओ तो ये भी आप देख लो दिखाता हूँ अभी वाइस ये देखो इसी से कर रहा हूँ और आपको ये दिख लो ऐसा है कैमरा आपको ये पास में दिख जाएगा ऐसा कैमरा है और आपको मैं तो नहीं दिखूँगा यहाँ पर जा सकी है बैटरी और ये पड़ा लैपटॉप ये रही टीवी हे गाइस अब ब्लॉग को एंड करता हूँ और नीचे फेसबुक और डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है तो वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर लो बाय